你好，我是小夫。AMD 锐龙七千系列处理器上市有一段时间了，关于真四处理器的各种评测，想必各位都已经看过了。这期视频我就不在这里当复读机了。各位觉得真四的性能怎么样呢？相信各位现在应该也已经知道了，叉六七零和叉六七零 E 其实是一款双南桥的主板。这期视频我想和各位来探讨一下叉六七零 E 主板采用双南桥背后的逻辑，顺便谈谈叉六七零和 B 六五零主板应该怎么选。 希望能对各位，尤其是打算长期使用 AM5 的玩家有一些帮助。在过去的二十年间，主板芯片组发生了天翻地覆的变化。在很久很久以前，主板上有两颗非常重要的芯片：南桥和北桥。北桥芯片与处理器直连，负责处理高速信号，比如内存控制器、PCIe 总线、集成显卡等。因为需要与 CPU 直连和处理高速信号，所以北桥芯片距离处理器非常近。 在主板的上部，按照地图上北下南得名北桥，而南桥则是用来处理低速设备，比如 SATA 总线、USB 控制器、网卡和声卡等。同时，南桥不与处理器直连，而是通过北桥与处理器通信。南桥一般位于主板右下方，按照地图的命名规则得名南桥。南桥和北桥组成主板芯片组。不过这种设计并没有存在太久。AMD 先是在2003年将内存控制器集成在了处理器内部。 使得 AMD 的北桥简化很多，而英特尔则是自2008年起，将内存控制器和 PCIe 控制器集成进了处理器内部，相当于把原本大部分北桥的功能整合在了处理器内部，而北桥其余的功能则和南桥一起打包成了一颗 PCH 芯片。AMD 差不多也在同一时间推出了概念类似的 FCH，自此北桥不复存在。现代处理器，无论是 Ryzen 还是酷睿，不光集成了北桥。 甚至还集成了一部分南桥的功能，比如 SATA 总线、USB 总线。而目前南桥存在的唯一理由，就是为主板提供更多的 I/O 接口。大家调侃的大号 Hub 可以说是很形象了。当然了，PCH 和 FCH 实际上也整合了部分北桥的特性，比如与处理器直连通信、提供额外的 PCIe 总线等。所以，无论是 Intel 的 PCH 还是 AMD 的 FCH，严格意义上来讲， 其实既不是芯片组，也不是南桥，只不过大家习惯了南桥的称呼沿用起来了而已。AMD 自 Ryzen 平台开始，就将 f c i 芯片的设计外包给了翔硕。无论是第一代的300系芯片，还是刚刚发布的600系芯片，都是翔硕负责设计和生产的。除了 X570 芯片这个奇葩，据伊恩·库特雷斯博士的爆料，X570 芯片其实就是 Zen2 和 Zen3 上的那颗 IO 带，只不过 X570 使用的是14纳米制程。 而不是 Zen 二和 Zen 三 L 带的十二纳米，这样差五十零芯片巨大的发热量也就说得通了。毕竟 Zen 二和 Zen 三的 L 带压根儿就不是给被动散热设计的。看来 AMD 为了满足格罗方德的订单，真是煞费苦心呀。这次的 Zen 四同样采用 CCD 加 L 带的设计，不过 L 带彻底抛弃格罗方德，转而采用台积电六纳米制程。相比于 Zen 四 CCD 小修小补的架构提升，我反而觉得 Zen 四的 L 带升级明显。 不光提供了对1.5的支持，升级到了 PCIe 5.0，还增加了四条 PCIe 通道，达到了二十八条。因为 L 带需要四条下行 PCIe 通道与芯片组通信，所以处理器的实际可用 PCIe 通道为二十四条。理论上来讲，可以组成 PCIe 5.0八加八加八的三路 SLI 或者交互。不过我相信大部分主板厂商会选择比较务实的一个 PCIe 叉十六加两个直连处理器的 M2 这样的方案。 Zen 四的这颗新 IO 带还集成了四个视频输出接口、五个 USB 接口和一个亮级 GPU。只不过在显卡售价逐渐回落的今天，稍微有点生不逢时。另外，M 五平台应该不大可能出现 X 五七零这种 IO 带直接拿来当 M C I 去用的情况了。一方面，台积电的六纳米产能有限；另一方面，六纳米的 IO 带成本过高。同时，这颗 IO 带的 PCIe 通道数相比目前的 X 六七零主板也没有什么特别的优势。 在 a M5 主板这边，目前 a M5 主板共分为四个产品线：B650、b 6五0 e X670 和 X670E。相信不少观众都知道了，这四款主板芯片组使用的其实都是同一颗芯片，由翔硕研发和生产，代号 Promontory 二十一，功耗七瓦，拥有四条 PCIe 三点零、十二条 PCIe 四点零通道和十二个 USB，其中四条 PCIe 四点零负责上行与处理器通信。 所以实际可用的 PCIe 通道是八条 PCIe 4.0加四条 PCIe 3.0，同时这四条 PCIe 3.0也与 SATA 共享带宽。Promontory 二十一没有设计 PCIe 5.0通道，我属实是有点可惜，白白浪费了 Zen 四的四条下行 PCIe 5.0。而隔壁英特尔的 Z690 芯片与处理器的带宽则是 DMI 4.0乘八，相当于 PCIe 4.0乘八，比 AMD 这边快上了一倍。这次 M5 平台的四款芯片组中。 B 六五零与 B 六五零 E 采用单芯片配置，而 X 六七零与 X 六七零 E 采用双芯片，也就是本期视频标题中的双南桥。顺便提一句，未来的入门级 AM 芯片组 A 六二零使用的也是这颗 Promontory 二十一。目前的四款 AM 芯片组中，X 六七零 E 强制要求直连处理器的 PCIe 通道是五点零，而 X 六七零则只要求直连处理器的 M 二为 PCIe 五点零，B 六五零则不做强制要求。 说实在的，AMD 对 B650 的定位属实是有点迷惑。一方面，B650 为了性价比，彻底抛弃了对 PCIe 5.0的支持；而另一方面，买了 B60 主板就必须得搭配昂贵的 DDR5 内存，这一减一增，主板的低价优势就被抵消了，PCIe 5.0也没用上，用户怎么都是输。B650 存在的唯一目的，似乎就是向玩家表态 a m 5平台还存在便宜主板。我有一个脑洞。 用真四的 CCD 搭配真三的 IO 带，不就能让真四用上性价比超高的 DDR4 内存了吗？还能让 AM4 平台继续发光发热。各位觉得我这个脑洞能去 AMD 入职了吗？要是我预言成功了，各位记得帮我艾特 AMD，让 AMD 给我交专利费呀。话说回来，今年 AM5 的宣发也是问题百出，如前几个月 B650 不支持超频的乌龙，和真四处理器的分批次解禁，研发团队和市场部给我一种很强的割裂感。 说到 B650 不支持超频的乌龙，我有个阴谋论，说不定 AMD 本来是不想在 B650 主板上开放 CPU 超频，后来迫于舆论压力才出来澄清 B650 可以超频。毕竟前几年 AMD 迫于舆论压力改口让 X470 和 B450 支持增三的事情还历历在目。各位是怎么看这次 B650 乌龙的？不妨一起讨论一下。视频的最后，咱们来简单聊聊 X670E 和 B650E 怎么选。先说 B650E。 B 六五零 E 搭配 z 四处理器，一共可以获得二十四条 PCI 五点零、八条 PCI 四点零和四条 PCI 三点零通道，与上代 Zen 三搭配 X 五七零提供的 PCI e 通道数持平。而由于 B 六五零 E 支持 PCIe 五点零，总带宽要高上不少。从目前预三家的 B 六五零系列主板产品线来看，不少主板会选择将处理器的二十四条 PCI 五点零配置为一个 x 十六插槽和一个 PCI 五点零的 M 二接口。 其余的四条 PCIe 5.0可能会配置为 USB 4和雷电4等，而芯片组提供的四条 PCIe 3.0普遍会被配置为四个 SATA 接口，剩下的八条 PCIe 4.0一般会被配置为网卡、声卡、WiFi 等接口。所以 Z4 加 B650E 的组合，实际可用的 PCIe 4.0通道与 X570 加 Z3 相当。如果各位觉得 X570 的 PCIe 通道够用的话，那 B650E 也足够了。而 X670E 这边。 虽然使用了双南桥，不过主板芯片组提供的 PCIe 通道其实是一加一小于二的主要原因是两颗 Promontory 二十一需要各自拿出来四条 PCIe 四点零用来互相通信，所以第一颗 Promontory 二十一的可用 PCIe 通道实际就只剩下四条 PCIe 四点零和四条 PCIe 三点零，而第二颗 Promontory 二十一的实际可用 PCIe 通道则是八条 PCIe 四点零加四条 PCIe 三点零。 也就是说，X670E 主板最多可以提供十二条 PCIe 4.0和八条 PCIe 3.0，而隔壁英特尔的 Z690 可以提供十二条 PCIe 4.0和十六条 PCIe 3.0。这么看的话，X670E 就有点相形见绌了。X670E 双南桥的设计，在我看来更像是质量不够，数量来凑。同时，双南桥的设计也稍显尴尬，X670 上的第二颗南桥不与处理器直连。 导致延迟更高，还牺牲了第一颗南桥的 PCIe 通道，在扩展性上却仍不敌 G690。各位觉得这种双南桥的设计是偷工减料还是异想天开呢？不妨在视频下方留言一起讨论。我想我应该是不会升级 M5 平台了，一方面我的 AM4 电脑性能还够用，另一方面 Zen4 主打的 PCIe 5.0对于我来说性能过剩，我实在是不想为英特尔与 AMD 的 PCIe 竞赛买单。 毕竟目前最吃 PCIe 带宽的显卡，连 PCIe 3.0*16 都跑不满。如果未来某一天，AMD 真的像我猜测的那样，推出 M4 接口的 Zen4 处理器，我可能会考虑升级。否则的话，我大概会跳过 AM5，等 M6 出现再换电脑。了。